Okay guys, so quick update lang tayo about sa mga nangyayari sa Dragonari. So nakita nyo dun sa mga previous videos ko. Yung iba dun medyo uh, obsolete na or outdated na. Like for example, yung how to download, yung mga installers. Kaya nilalagay ko na lang sa description yung updated, pati doon sa comments. Meron din doon isang issue na about doon sa login error yung Rein Reintanar. Um, before, updating yung username will fix the issue pero later on, na-identify yon as part of nung mga bugs and na-address na yun ng developers. So, kasama na yun sa new installer. And then, uh, pakita ko na lang din to yung sa Discord kung naka-join kayo, meron din ditong mga updated information. So, nandito yung bagong installer natin for today. And then, meron din siyang mga FAQs. So, nandito yung mga usual na mga questions. Like, for example, kailan daw ba magiging available yung mga CYT? So, yung iba, mm, meron ng mga nakikita ng mga minted tokens dun sa Coinary Hub Like for example, sa akin, kita ko na yung mga CYT ko sa Coinary Hub and naka-earn na ako ng 342 and yung mga tinransfer ko manually nandito pa rin siya pero sa August 16 ko pa matatransfer doon sa mismong account ko yung mga CYT ko and kung makikita natin dito sa announcement yun, yun, yun din talaga yung date na nakalagay dito. And yung mga nag-join doon sa may initial asset offering or ape swap na na promotional August 13 to 14 makikita na nila yung uh, ah, CYT nila as soon as ma-implement na yun sa game. So sa ngayon, siguro hindi pa reflected. I'm not sure. Hindi naman ako nag-join dito. Okay? I suggest na mag-join tayo dito sa Discord and basahin na lang natin yung ibang mga info dito. Okay, so yung purpose talaga natin for this uh, video is paano nga ba malaman ano yung conversion ng CYT to peso. So yung pwede lang natin gawin is punta tayo sa Dragonary mypillow.com and then click lang natin tong CYT and dun sa may previous na video natin tinuro na natin yung sa metamask wallet so kung na setup na natin yon then pwede na natin siyang gamitin dito so sa akin kasi hinihiwalay ko naman yung account ko sa Dragonary um, and then change ko lang to sa Binance Smart Chain and lalabas na dito yung mga sinet up ko before and once na nandito na tayo dun nga sa previous video makikita nyo naman kung paano yung sinet up i-change lang natin to to CYT and then change natin to sa BNB Weird lang yun. Know. So, BNB. Yan, di ba? So, lagay na natin dito na 1 CYT. And then, ito yung BNB natin. Tapos, punta tayo sa CoinGecko. Okay? And then, search lang natin yung BNB. And then, i-copy lang natin tong amount na to. Tapos, lagay lang natin siya dito. So, makikita na natin yung amount ng CYT. So, 16 pesos siya. For the others, ginagawa naman nila, instead of mag-BNB pa sila, nadirect na nila dito sa USDT. So, parang yan na yung dollar. So, makita natin dito na around 30% siya. So, kung imumultiply natin yan, let's say sa 50 pesos times 50. So, ito na yung equivalent niya. So, hindi ko naman sure kung 50 ba yung $1 ngayon pero estimation. So nasa 16 pesos din yung conversion. Okay? I think that's it. So I hope nakatulong sa inyo to. So sana dumating yung point na makikita na lang din natin dito yung CYT kasi sa ngayon wala naman siya dito. Kaya usually yun yung tanong ng ibang mga players or mga interested sa Dragonari. I hope nakatulong sa inyo yung video na to and kung meron kang makakilala na gustong malaman to so please don't hesitate to share. Also, salamat sa mga um, patuloy na nanonood ng mga videos natin. So malaking tulong 'yan sa sa channel na to para maka-create pa tayo ng mga helpful tutorials and in the future siguro magre-review din tayo ng ibang mga NFT games. So kung interested ka sa ganitong mga topic, please don't forget to like the video and subscribe and click na rin yung notification bell para updated ka sa mga new videos natin. That's it for now. Thank you and stay safe. Bye!